大家好，今天我要介绍一个用成人口罩改造成儿童口罩的方法。首先，你要准备一台订书机，还有一个口罩。然后，你拿到一个成人口罩，你在这边对折，然后再反折。好，反折好，这边旁边有没有？ 这个地方用订书机给它下去，然后再换另外一边，再用一个订书机，好，这样子就是一个儿童口罩。啊，如果还是太长的话，另外一边也可以把它定起。来。 这样子一样的方法做两次，好，这样就是一个儿童口罩啦。